Estoy confundido porque quería ir a pasear con vos Pero estás tan equivocada que preferís ir a bailar Qué aburrida que sos Muy cansas, haces todo lo que hacen los demás No querés callar con el cielo, las nubes, las estrellas Y es de noche mejor Me lo como solo en mi bicicleta Iré a patinar con mis amigos Y a tomar algo cerca del río Pero ya te vas a enterar De todo lo que haces tan mal Porque si no activas Se va, se va, se va Se va qué que sos, me cansas, haces todo lo que hacen los demás y además no querés flashar con el cielo, las nubes, las estrellas y es de noche mejor. Pero ya fue, helado de frambuesa, me lo como solo en mi bicicleta, iré a patinar con mis amigos a tomar algo cerca del río Pero ya te vas a enterar de todo lo que haces tan mal Porque si no activas Se va, se va, se va Se va